大家好，今天我要教各位如何用电脑版开启 YouTube 的 CC 之幕。首先，你要点你要看的影片，先把它点进去。那你看在右下角有一个字幕，有五个吧，这边有一个字幕，点下去，好，字幕就跑出来了。 他如果不想要再把不想要字幕，你就把按再按一次，他就不见了。然除了开启字幕，还有一个地方可以设定，设定字幕大小。你点那个设定里面有没有？有一个字幕，右上角一个选项，好，那边有一个字形大小。 字幕也可以用键盘开启，键盘按 C 它也会开启，按 C 它它也会跑出来，再按一次它就关掉。安卓手机要如何调优度字幕大小？首先到安卓手机的设定里面，搜寻字幕。 就会出现一个什么管理字幕设定，那进去之后会看到，看到很多选项，看文字大小啊，哦，字幕样式啊，哦，自己去设定。那这边可以去设定。现在要介绍的是 iPhone 版的 YouTube，要如何开启 c 星。 首先，先开启 YouTube APP，然后你在影片这边有没有随便挑一个？点下去，点下去之后，它右上角点一下，有三个点有没有？再点一下，它有一个字幕，机器字幕在第二个，点一下，按中文开启，哦，它就开启了。 这样字幕就开真的，我开 APP 看走多少步。天要介绍一款 APP，动动。好，再来介绍那个如何让字可以改变字幕大小的设定。在这边，设定里面有没有，然后。 班哦，班里面辅助使用，记得在这边辅助使用，辅助使用下面有一个，这下面有一个字幕及隐藏字幕，点下去，好，样式，点一下，好，看你要什么字自己设定。 大、大字、传统、中型或样式，哦，会有新的样式，你自己设定，字体可以改，哦，看可以看看什么字就自己改，它大小可以调，超大，哦，正常是这样子，你要看值的大概用它超大，然后颜色也可以调，哦，看一下什么颜色自己调，哦。 这个都可以自己去设定。好，谢谢大家收看。喜欢我的影片，请记得右下角按订阅。谢谢。